Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la bibliothèque. Alors pour cet épisode, non content d'être accompagné de mon ami Sonic, euh, toujours présent, toujours sur le terrain, euh, nous serons en plus accompagnés de mon bouton, juste ici, que l'on nommera Stanley. Donc Stanley restera avec nous juste pour cet épisode parce que euh, après il devra partir malheureusement. Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés. Vous n'êtes pas qualifié. Pour cet épisode, c'est promis, on va aller un petit peu plus vite que pour les autres épisodes, parce que j'ai bien compris que plus de 15 minutes, ça vous, Souler un petit peu. J'ai toujours eu du mal à être concis hein, dans ma vie. Déjà, à l'époque, euh, quand j'avais un Skyblog, euh, je devais être le seul pecno de tout le collège à faire des fiches à peu près comme ça, avec limite le groupe sanguin de mes potes. Pour cet épisode, on va parler d'un musicien. Et ce musicien, c'est Hideki Naganuma. Vous avez déjà sûrement entendu son nom et c'est normal puisque je l'avais évoqué dans le premier épisode, hein, celui sur Tetsuya Mizuguchi, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu bien sûr. Alors sur cette photo il est un petit peu jeune hein, mais c'est parce que c'est pas super évident de trouver des photos de lui euh, actuelles qui fassent plus que 200 x 200 pixels. Alors la question qu'on peut d'abord se poser au sujet de, au sujet de Monsieur Naganuma, c'est est-ce qu'il a fait une école particulière pour avoir le cursus qu'il a eu par la suite dans la musique Eh bien figurez-vous que pas vraiment. Il n'a pas fait d'école de musique, il a appris l'orgue et le piano avec des cours particuliers, et il s'est découvert un amour inconditionnel pour le piano, et c'est de par cet amour qu'il a décidé de mener une carrière musicale. À 21 ans, il va rejoindre le Blue Note de Tokyo, c'est un jazz club, et c'est sûrement le jazz club le plus populaire de Tokyo à cette époque et encore aujourd'hui d'ailleurs. Durant ces années, Naganuma a été non seulement barman, barman, mais aussi DJ. Il restera 5 ans au sein, de, au sein de Blue Note. Son but à ce moment de sa vie, c'est de devenir compositeur-interprète de J-pop. Malheureusement, les connexions ne se font pas et faute de pouvoir réaliser son rêve, Hideki Naganuma va plancher vers un plan B. Naganuma, quand il était au lycée, il avait un délire bien particulier, c'est qu'il adorait euh, rejouer le thème de Space Arrière au piano. Et c'est sûrement pour cette raison que Naganuma a décidé d'envoyer une cassette de démo à Sega. Alors son premier boulot de compositeur il va être un petit peu particulier parce que ça va être pour un espèce de jouet électronique euh, tout pourri. Le premier gros projet que Sega va lui filer, ça va être, et on en avait parlé du coup dans le premier épisode, Sega Rally 2. Il s'en est très bien sorti, c'est une soundtrack intéressante parce que c'est la seule de Naganuma qui ne soit pas Naganuma style entre guillemets. Comme c'est une bibliothèque musicale, euh, je me suis dit qu'il euh, fallait de la musique. Alors le premier son euh, que j'ai retenu de cette sélection c'est Ratio Ratio 911. Donc c'est un son que vous avez entendu dans le premier épisode de la bibliothèque. C'était le son qui était en fait en fond pendant tout, pendant l'épisode. Le deuxième son que j'ai choisi pour Rally 2, c'est Evolution. Euh, là, tu as des espèces de guitares électriques euh, complètement déformées dans tous les sens et c'est un son qui est très très énergique. Et je trouve qu'il rentre plutôt bien dans l'atmosphère euh, qui est parfois très pesante avec le timer qui fait le, copilote qui est là à dire va à gauche, va à droite, etc. Et puis toi, du coup, es dans ton merdier avec la musique de Naganuma, c'est génial, parfait. Le troisième morceau que je vous ai sélectionné, c'est Sleepin. Et celui-ci, je l'adore pour euh, son saxophone euh, complètement fou. Alors à chaque épisode de la bibliothèque, il y a toujours un moment où je cite la masterpiece euh, de, l'invité. Et la masterpiece de Naganuma, elle est arrivée super tôt dans sa carrière. Set Radio le directeur du jeu, c'est Masayoshi Kikuchi. Le truc qui fout avec Jet Set Radio, et c'est le cas pour très peu de jeux, et ça montre à quel point il a fait un excellent boulot dessus, c'est que Naganuma, à l'heure actuelle, il est plus populaire que Kikuchi pour ce qui est de Jet Set Radio. C'est tellement le cas d'ailleurs que sans arrêt, le pauvre gars est harcelé sur Twitter et t'as des gens qui lui disent « Est-ce qu'on peut avoir un, remake HD de Jet Set Radio Future Est-ce qu'on peut avoir Jet Set Radio 3 ?» Et le mec, il passe ses journées à expliquer aux gens que lui, il était juste employé, il faisait juste les musiques et rien d'autre. Alors Jet Set Radio, c'est un jeu phare euh, de la Dreamcast. Euh, pour expliquer un petit peu le principe, t'es euh, une bande de petits voyous qui sont en roller et qui passent leur journée à taguer le mobilier public donc les bus, euh, les murs, etc. etc. Et il se mènent une petite euh, guerre de gang. Jess Radio fait partie des jeux qui ont grandement euh, démocratisé le cel shading. Le jeu est incroyable, en grande partie grâce à sa bande-son. Il a fait un travail de sampling complètement taré. T'as beaucoup de, voix issues de, différentes musiques qu'il a amusé du coup à pitcher un petit peu plus haut pour donner des tons plus aigus. Tu retrouves des samples de James Brown, tu retrouves des samples de George Michael aussi. T'as aussi A Tribe Called Quest je m'en suis plutôt bien sorti. Pour citer trois sons de Jet 7 Radio, encore une fois, je commencerai par Humming the Bassline que vous entendez en fond depuis le début de l'émission. Le deuxième son que j'ai sélectionné, c'est Rock Rock On. Le troisième son que je que j'ai sélectionné pour euh, les morceaux de Naganuma sur G7 Radio, c'est z 9 pour son petit côté euh, tout pépère, euh, tout tranquille et toujours aussi cool. En 2002, Sega engage Naganuma pour faire la suite de la BO de... Non, la BO de la suite plutôt, de Jet 7 Radio avec Jet Set Radio Future. Alors moi j'ai une préférence nette pour euh, Jet Set Radio Future par rapport à Jet Set Radio. J'aime les deux, hein. les deux sont des jeux extraordinaires, il a, pas, y a pas de souci. Mais euh, Jet Set Radio Future est plus maniable que Jet Set Radio premier du nom et du coup le jeu est nettement plus agréable à jouer. Alors il y a un petit bémol tout néanmoins, c'est que dans Jet Set Radio Future, là où les tags sur le premier épisode, tu devais les faire toi-même avec des mouvements de stick, genre en haut, en bas, euh, faire un petit arc de cercle, un tour complet, etc. etc. Là, t'as juste à t'approcher du mur et en fait, le perso fait le tag tout seul, euh, qu'importe la taille du tag. Encore une fois, pour ce qui est de Naganuma, c'est du sans faute. T'as un remix, euh, enfin, t'as des remixes des, pistes qu'il avait fait dans le premier épisode et t'as aussi des inédits. Le plus puissant de tous, ça serait bah, le thème principal du jeu, The Concept of Love. C'est un morceau qui est complètement dingue parce que, genre, les paroles parlent d'amour, en même temps, t'as une grosse voix, genre en mode understand, qui donne un ordre limite. Je parlais des remixes du premier épisode, euh, le remix de Sweet Soul Brother, euh, c'est un truc de ouf. Et le troisième morceau, ce serait Like It, Like This, Like That. Like this, like that, like this, this, like that, like this, like that, like this, this, like... Radio et Jet 7 Radio Future ont eu une espèce de suite spirituelle qui s'appelle Holy King et qui est sortie uniquement en arcade en 2004. Euh, c'est encore une fois dirigé par Kikuchi hein, qui était sur les premiers et deuxièmes opus et euh, en toute logique, Naganuma a été rappelé pour faire la bande originale de ce troisième épisode. Donc c'est du skate, et là cette fois-ci, c'est vraiment de la course pure et dure. Donc dans une pure tradition arcade, quoi. T'as quelques 5 ou 6 personnages qui font la course, euh, qui dévalent des villes à toute vitesse. Le meilleur son de Naganuma, euh, a été fait, je pense, dans Holy King. jette un pavé dans la mare comme ça. Il s'agit d'un morceau qui était sorti sur J7 Radio Future et qui s'appelait Technopathique et qui en fait a eu une, un remix pour Holy King et ce remix s'appelle euh, Pop and Disco 80s. C'est un truc de ouf, c'est on dirait un espèce de mélange entre du Madonna et du Hideki Naganuma. Deuxième morceau super sympa, et cette fois-ci c'est un inédit pour, la, pour cette soundtrack, c'est Something Jazzy for Your Mind. Keep Troisième morceau de la sélection, euh, un remix de The Concept of Love euh, que j'ai évoqué juste avant. Ça vaut pas l'original, mais c'est quand même foutrement sympa. En 2005, euh, Naganuma va être appelé pour faire une bande originale euh, assez incroyable, puisqu'il s'agit de la bande originale de Sonic Rush, et premier Sonic qu'on évoque dans la bibliothèque, je suis très content. Alors la présence de Naganuma euh, sur, la bande originale de Sonic Rush me réjouit, parce qu'en fait, Sonic a une vraie identité sonore par rapport à ses morceaux parce que les compositeurs sont quasiment les mêmes depuis, depuis 20 ans, depuis l'ère Sonic Adventure. Même si cette identité colle parfaitement à la série, euh, Sonic c'est un personnage qui est super nerveux, qui est super speed, et euh, Naganuma a réussi à faire des morceaux en fait qui collent à cette identité de Sonic euh, avec des morceaux électroniques bien bien speed et t'es dans le feu de l'action pendant que tu joues au jeu. Sélection de morceaux, what you need. Deuxième morceau, Bomber Barbara. C'est mon thème de boss préféré dans un Sonic, hein, vraiment c'est speed, c'est un petit peu dark. Euh, t'es à fond dedans. Et même quand je rejoue au jeu encore aujourd'hui, et ce boss, je l'ai battu une bonne trentaine de fois, euh, à chaque fois que j'entends le morceau, j'ai les poils, c'est vraiment chapeau. Troisième morceau, Ethno Circus, pour ce petit côté encore une fois décalé, euh, bien propre à Naganuma, les petits dab dap dap dap dap dap dap dap. Et là, le drame commence. Il va pas être appelé pour faire la bande-son de Sonic Rush, Adventure, le deuxième épisode. Dims va demander à Otani, un des compositeurs historiques de Sonic, de faire du, style Naganuma. Et de son côté, Hideki Naganuma, qui a été écarté du projet, euh, se retrouve à faire euh, du, voice editing et euh, des, des, effets sonores pour Yakuza. C'est complètement incompréhensible, le gars c'est un compositeur de génie qui certes tourne un petit peu en rond, mais il est vraiment, il est vraiment doué. Et euh, les gars euh, le mettent euh, dans le staff pour aller faire des effets sonores dans Yakuza. Je... Naganuma s'entend le vent tourner, il va faire un truc un petit peu particulier. Il peut pas du coup travailler ailleurs pour le moment. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un pseudonyme, celui de Skankfunk. Et avec ce pseudonyme, il va faire des morceaux sur l'animé d'Ergear. Bim. Ergir, pour la petite histoire, en fait, c'est euh, un, shonen qui raconte l'histoire de Iki, que vous avez juste ici. Et en fait, euh, Iki et son crew, donc tout le reste du crew qui est là, euh, ils ont pour but de devenir les plus grands, le plus grand gang de leur bled, donc ça se passe au Japon. L'univers est très très proche de Jet Set Radio, parce qu'on parle de, on parle de, gangs qui se baladent en fait en roller, et ils doivent marquer leur territoire en faisant des courses ou différents types de batailles il y a un système de rang, etc. Donc euh, euh, qui a aussi fait euh, le manga euh, Enfer et Paradis, et que je ne me risquerais pas à appeler par son nom original, parce que j'ai jamais su le prononcer. Tenju Tenge, Tenju Tenge... Et donc O'Great était un très grand fan de Jet Set Radio Future et de ses musiques, et c'est donc lui qui a approché Hideki Naganuma pour faire des morceaux sur l'anime euh, l'animé de, son manga de Ergear du coup. Alors attention, il y a un petit vice euh, à propos de la bande originale d'Ergir. Euh, Funk, donc Naganuma, est crédité sur l'ensemble de la, de la bande originale un peu partout, que ce soit sur internet, même des fois sur des fiches produits. Naganuma a en fait réalisé que deux morceaux euh, sur cette soundtrack. Le premier, c'est l'ending de l'anime, donc Sky to High. Sky too high. Et le deuxième son, c'est Love Sensation. Au sein Sega, il va faire encore euh, quelques morceaux, entre autres sur le spin-off PSP de Yakuza. Il a fait un son sur Yakuza 5, un son sur Sega Rally 2006 et euh, environ 4 ou 5 sons sur euh, Super Monkey Ball 3D, euh, l'adaptation sur Nintendo 3DS des petits singes dans des boules. En dehors de chez Sega, Naganuma il a eu l'occasion de faire des pistes sur un jeu d'arcade de chez Namco qui s'appelle Dead Hit Rider qui est un jeu de moto. Alors moi j'ai un énorme problème avec un des morceaux de Naganuma, je crois que c'est le morceau principal du jeu d'ailleurs. Naganuma a utilisé un sample vocal et vous allez sûrement le reconnaître. vraiment pour gratter les fonds de tiroir et évoquer euh, presque l'intégralité de son boulot, là dernièrement Naganuma il a fait des sons euh, sur un Beatmania et il a fait un autre son sur euh, un jeu mobile tout récemment. Alors Naganuma est très actif sur Twitter et il évoque vraiment ses années Sega avec une, espèce d'amertume assez palpable. C'est une, carrière assez particulière parce que vraiment le mec a fait quelque chose de de fou, on peut le dire. Je pense que Jet 7 Radio, c'est une BO qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. L'année dernière, il y a un jeu euh, qui n'est pas passé inaperçu pour sa, sa direction artistique, c'est Splatoon. Et euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont comparé la direction artistique de Splatoon avec, euh, avec celle de Jet Set Radio, et t'as plusieurs gens qui, disaient... à Naganuma sur Twitter, ah, il faudrait trop que tu fasses des morceaux pour Splatoon, etc. Et Naganuma de répondre, mais c'est pas moi qui décide malheureusement. Il y a même une pétition qui a circulé sur internet euh, pour euh, que Naganuma rejoigne le projet Splatoon à travers des DLC ou à travers une suite. Euh, la pétition a réuni que 500 signatures sur les je sais plus combien demandées. elle a été fermée au final, alors même que Naganuma lui-même soutenait cette pétition. Je vais finir par appeler cette émission Destin brisé. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir quelqu'un qui lui offre l'opportunité à travers une direction artistique hors du commun de refaire quelque chose de fou, parce que le gars a le potentiel, mais Là, il se retrouve à faire euh, des musiques euh, sur des jeux euh, de niche à mort, quoi. C'est la fin de cette troisième bibliothèque. Je vous remercie encore une fois très chaudement pour les retours qu'il y a eu sur, sur les, deux précédents épisodes. je m'y attendais pas du tout. Je, ça s'est fait un petit peu à la blédard, hein, la bibliothèque. là, je suis en train de vous parler. J'ai pris un selfie stick et je l'ai scotché à la boîte d'un lecteur vinyle pour pouvoir avoir la bonne taille du cadrage, mais c'est fait avec le Kokoro et c'est peut-être ça le plus important au final. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Merugezu. Sonic, moi-même et Stanley, on vous souhaite une bonne fin de, de ce que vous voulez et on se retrouve du coup le mois prochain pour un quatrième épisode de la bibliothèque. Salut